Doctor, para un edema macular, ¿cómo se hace la anestesia? el edema macular eh, depende del procedimiento que el cirujano eh, opte en el paciente pero si la intención es aplicar medicamentos eh, eh eh, con una sedación endovenosa más gotitas eh, en la conjuntiva ocular es suficiente.